城市一大圈，找不到我熟悉的画面。看见夕阳把天空染红一片。也许就在某一天，你会为他改变而伤感。也许那天来了，你再看不见。晚风它定燕子飞，白色鸽子寄了回。 走了，高过了梦想，飞不回。你的桥下人儿追，火车带走了眼泪，走太急，忘记了归途，找不回。 这城市一大圈，找不到我熟悉的画面。看见夕阳把天空染红一片。也许就在某一天，你会为了改变而伤感。也许那天来了，你再也看不见。闻风踏地，燕子飞，白色鸽子记录。 过了梦想飞不回，你在脚下人儿追，火车带走了眼泪。走太急，忘记了归途找不回。走太急，忘记了归途找不回。啦啦啦。 啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。走太急，忘记了归途，找不回。走太急，忘记了归途，找不回。走太急，忘记了归途，找不回。啦啦啦。 la la la la la la